月漫漫，南岸之南，河流入湾，狮子山张开臂弯。红红日出，海滨的金光泛起，流年话变幻。岁月漫漫，潮汐泛滥，弹指之间，高楼已。 woman.

肩澎湃的心跳我们会更好掌声正在同步默默的自候你凭眼神能知道星世是地图终点可看到带着我共你想起梦想的明天会更好我们